各位好，这一段时间卡洛斯做了很多个习作，其实都要用三 D 打印机，使用电脑辅助设计软件更是必须。我手上的 DIY Game Pad。 就是自己设计及打印的。我之前曾有一个节目介绍了三个 CAD 软件，还在留言里调查各位朋友喜欢哪一个。大家都喜欢免费的 Fusion 三百六十，因此今天会和大家做 Fusion 三百六十第一课，千万别走开。 提醒一下，假如大家都喜欢《红琴奇侠》卡洛斯的频道，请于右下角按订阅。假如希望第一时间接到新影片的通知，请按叮当。亦欢迎大家按赞及留言发问。大家一定会怪我为何现在才拍第一课，因为我一直在用 SolidWorks。虽然都是 Autodesk 的产品，但所有按钮的位置都不同。 若我自己没信心，我不敢拍片。因此，我花了一段时间自己熟悉 Fusion 三百六十。时至今天，我已经有一定信心，我才有胆量拍片。个人使用 Fusion 三百六十是免费一年的，商业或教育是要付费的。 我自己安装了这么多年，没有付过费。这课我发觉它比旧版 Solid Works 更强。它一半是网络版，虽然要下载安装，但使用的时候要用到云端伺服器，所有作品都是存在云端。现在先教大家下载同安装。 只有用浏览网页搜寻，Fusion 三百六十下载的过程要注册户口，下载了便可安装。由于我之前已安装，所以直接进入。由于我是老客户，所以打开城市后，大边有完成的作品。 第一次安装的你不要看到，可以按键隐藏。Data Panel。正常学习新软件要看四边有什么菜单，上方有 File Menu、及 Save Menu，都是用来处理档案。下面的一行 Design 是最常用的。 Browser 和 History Bar 都非常有用，可以监察及修改工具。右上角的立方体用来选择视角。单看版面的菜单，已知它不简单。比旧版的 SolidWorks 进步了不知多少。很多功能我自己也不懂。 今天可以教大家建模概念及技法，让大家学习了可以设计及打印小配件。我们先开启一个新的设计，可以在 File Menu 或按右上角加号开启。大家知道开了新档第一步做什么吗？原来第一步一定是要画平面图。 因此，我们按 Create Sketch 按钮，然后在三个平面中挑选一个。我习惯了挑选顶视的平面。选好了之后，便可用这些工具去画出你的草图。为了快些有成果，我们画一个长方形。 在零零坐标拖拉出一个长方形，软件会询问长阔的数值，你可以拖拉，也可以输入数值。我输入了四十毫米乘以六十毫米。无论你画了多少线条或物件，请画完之后必须按 Finish Sketch。很多同学忘了按这按钮。 便跑来询问老师，可以用这立方体控制，用不同角度看平面，你会发现只有顶视才可看到长方形，其他角度只会看到一条线。究竟如何将平面变作立体？那我们便要学习挤出，只要按 Extrude。 软件便会询问高度，可以按滑鼠中间键旋转平面，会看到蓝色的间距，把间距拉上便可改变高度。当然也可直接输入数据，我输入了四十毫米，便得到了一个四十乘四十乘六十方柱体。 滑鼠上的三个键都有不同用途，通常包括了旋转、放大及左右移动等。下面这一排 icon 也有相同的功能，一样也有旋转、左右移动及放大功能。还有一个 display status icon，可以改变物体显示的状态。 例如颜色、物料是否显示虚线等设定，而这 few ports 键可以观看三面图。我打算把这次方柱体变成盒子，但我却认为角及边太锐利了，所以我们学习使用圆角。随意选择几条直边。 这里输入三毫米，或直接拉动蓝色间距，便可以把直边变成圆角。想加速可以选面，我选择了盒子底部，按 Fill it，然后输入两毫米，和面有关系的编辑角都变成了圆角。在工程上，除了做圆角，还可以做斜角。 在 Modify 下拉功能可以找到 Chamfer，使用方法和 f e l o e 是一样的，一样可以使用输入或蓝色键去设定扩度。现在所有边都不锐利了，要变成盒子还差一步，就是把中间挖空。因此我们选了顶部，然后按 Shell。 再要输入厚度资料，由于刚才做了两毫米的斜角，现在输入一毫米便可以得到三毫米的厚度了。原来这样简单就可以建设一个盒子。刚才我们画草图只画了一个长方形，我们再练习多一次画草图。 随便选一个面，然后按 Create Sketch，便可以在面上面建立草图。我们今次画一个圆形，在面上画出圆形，除了要考虑直径，还要考虑心在面的什么位置。现在我把直径二十毫米的圆形画出了范围，要把它放回中心，并要使用 Sketch Dimension。 点一下圆心，再点一下河边，便可以输入尺寸。输入二十毫米，中心点便在中间。再点一点圆心点，一点河顶，然后输入二十毫米，圆形便在面的中间了。Sketch Dimension 除了可以设定物件位置，还可以标示尺寸。 例如，我忘记了圆角的半径，标示尺寸后便知道是三毫米了。刚才画出圆形有什么用途？使用挤出有两个可能性：一是，在面上挤出圆柱体；二是，在 Operation Cut。 往相反方向切出一个圆孔。拉动蓝色键咀可以选择切取多个面，可以随意选择切多深或多少个面。画好了之后可以储存，用 File Menu 或 Save Menu 都可以储存档案。 刚才我们说过，档案不是存在自己电脑的。输入名字按 Return，档案是存在云端。正因为要上云端时间较长，之后若要修改细节，可以在 History Bar 上选择 Icon，例如右击 c h a m f e r Icon。 再选 Edit Feature，便可以修改斜角的尺寸。右击草图再选 Edit Sketch，便可以随意修改 Sketch 的尺寸。例如，现在我把圆形的尺寸修改为十五毫米，按 Finish Sketch，圆孔的直径同时修改。修改了，如再储存，便会存成新版本。 例如，现在就出现了 V 二的版本，要取回之前的版本也可以。例如，我按下 V 一遍可以得回以前的版本，按 V 二可以得到最新版本。选择喜欢的版本，在 File Menu 选 Export 或者 3D Print。 若选择 Export，便要选择 s d l format。汇出电脑，然后进行三 D 打印。由于档案是在云端存档，比较慢，Export 就更慢了。现在我是用十二倍速度播放，但这是免费软件，将就用吧。 用 Autodesk Server 储存有好有好不好？用了对方的运算能力，但存档或会出就要等比较长的时间。今天让大家了解 Fusion 三百六十的基础概念，还教了建模的基础操作。至于怎样利用 Sora 切片打印，留待下一个系列。 以后在我的影片中会集中介绍如何用创想三维的 3D 打印机，希望关注创想打印机的最新动向，便要加赞、订阅及分享卡洛斯的频道了。